Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah ila khalidil habis Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ila ruhi Sayyidina al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-Abbas صاحب رطيب القطب الأنفى ثم إلى روح الشحان بن عبد الأمراس وإلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن حسن العطاس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 آمين أعوذ بالله اسم العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله اسم العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله اسم العليم من الشيطان الرجيم لو أنزل هذا القرآن على جبل رأيته خاسئا لها من أشد الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون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 أعوذ بكلمات الله الدامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تعشنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحشنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحشنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لذيب بخلقه عليم بخلقه ألطف بنا يا لذيب عليم يا خبير يا لذيب بخلقه عليم بخلقه ألطف بنا يا لذيب عليم يا خبير يا الذي بخلقه يا عليم بخلقه ألطف بنا يا الذي يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

الفاتحة إلى روح سيدنا محمد شفينا رسول الله محمد صلى الله عليه وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعني درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والدنيا الآخرة ويجعل من نسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا عاملتهم ويحشرنا في زمرتهم الفاتحة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 أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وبالمغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب رتيب قطب الأنفاس الحبيب أمر رب النعم الرحمة العطاس وثم إلى روح الشعال بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعهم بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدنيا والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم الصراط الذي أنعمت عليهم ولا الضعف ثم إلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين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 صراط الذين أنعمت عليهم وغضب عليهم ولا الضالين الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال ومأمول وصلاح الشعر الظاهر وباطنا في الدين والدنيا الآخرة دابع في عهد لكل شر جالبة ولكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا وفي ديننا وعلوت لطف العافية وعلى نيتنا أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد أدنى ولكل نية وصالحة وإلى خلق حبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سؤال الله لهم الفاتح والشكر لله الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين الشراط الذي غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي سده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجل وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد هل الدرس الأفضل من عليها عند خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبدنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد والجبر العنيل وذي عين وذي بهي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم حتنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبات الندم بالفحل والمال إنك سمع الدعاء اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغدائها وعلى آله وصحبه وسلم يا مهيمن يا سلام صلنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين لي خمسة أطفي بها خر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاتمة اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والقرن والسلاسل والمهن وسوء الفتنة ما ظهر منه وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين وصلى اللهم بجمالك وجلالك وعلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال المتابعة له ظاهر وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد رب العالمين سير الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى إلهنا إنا ندعوك بأسمائك أسمائك الحسنى وتقربا إليك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بريء يا مصور يا غفر يا قهر يا وهاب يا رزاق يا فتاه يا عليم يا قبيد يا بسيط يا خفيد يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بشير يا كم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا غبير يا حفيظ يا مجيد يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شاهد يا هجو يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا دواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسد يا جامع يا غني يا مغني يا منع يا ضار يا نافع يا نور دي يا بدي يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانك والأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانك والأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر Aso lili robi kwar har in na shani Yala imi fil hawa lo dri imau di rodam inni ilai gawala wansop. Talam talumi ada segahali ala sirri be anil Anilawu shadi wala da ibi hasimin. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين